Jemen is een van de vier landen waar minderjarigen de doodstraf kunnen krijgen. Nadim was 15 toen hij een misdrijf pleegde. Ik ben Nadim. een vrouw. Ik ben een vrouw. Ik ben was vrouw. Ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Ik نعم. أنا اسمي سمية وأختي اسمها تان حاتم نديم طبعا ندم هذا كان بداية عمره ودير هزته وضع ما قد عمل أي مشكلة من قبل أخي نديم هو طيب من من اخوان احنا واحنا نحبه كثير انه كان يلعب احنا ما يقص يضرب احنا ابدا هو ما كان هو كان ماشي قصد يقصد لكن زلك يدي الله. أكثر شيء يوحشني في البيت البنات الصغار أختي في على ده هذا شميز نديم هذا ثاني لقب مقعد القريب ما كان لابس له له للام اقتل ابنك جدي لك ابنك اقتلوه نحن مستعدين نتنازل نخرجه بس على شرط تقتل انت ولا ابو من يقدر يقتل جاهله انت ما تقدرش تقتل انسان اجنبي ولا حتى حتى البهيمه تخاف احنا نصلح صف حنا الدين مشتينا رحنا زوره بالسجن المركزي لا ثلاث سنوات وانا جاي اعمل له الاكل اللي يحبونه الدم يحب الدلقه البروست هذا بس بيننا وبينه شبك اشتي هذا الحاجز يبتعد لقدام بني يخرب لي بني يرجع لي اشتي اشوف بني حار برا زي بقية الطلاب هذول يعني نحنا وصلنا واحدة للدرجة هذي كل واحد طعم الثاني خلاص ما بكش معي حتى علي تخلوا علي فجأة Nadim wacht in de gevangenis op zijn executie. Volgens het kinderrechtenverdrag mogen kinderen nooit de doodstraf krijgen. Ook niet als ze een heel zwaar misdrijf hebben gepleegd. De wet in Jemen verbiedt eigenlijk de doodstraf van minderjarigen. Toch heeft Nadim de doodstraf gekregen. ثم خطيب أبوي ودي تعاون أمي يكون معاوني في امل انك انه الاعدام هذا يروح بإذن الله إن شاء الله إذا في قانون يعني إذا في قانون يعني يحمي الأحداث أكيد لكن إحنا معانا قانون اسم أما تطبيق ما فيش In Jemen zijn de laatste vijf jaar zeker 15 jongeren geëxecuteerd. Zij zijn dus daadwerkelijk gedood als straf. Ze waren kind toen zij een misdrijf pleegden. خلاص